wonten Al-Qur'an niku dabung-dabuaken ammayyujibul muttarra idza da'a. Syarat iku wong iku disembadani karo Gusti Allah. Sakjane temen iku kudu ngrasa kepepet mepet Gusti Allah. Betenek. Syarat ijabah niku mesti iku wong alim mesti ku wong ahli ibadah mesti ku wong ahli zikir mesti iku wong sing wedi mesti iku wong sing ngene-ngene mboten teng dawu-dawu niku mboten ukurane waktu kon butuh menyang Gusti Allah iku sak pira estumu sak pira mepetmu